ここを抜けりゃ5番マゴロだ思ってたより大変そう <laughs> まあなんとかなるだろうあれが5番マコーロの柱だ道順はプラン E の次は FGH ってな続きがあったのか <laughs> F はこの区画の名前 G を抜けて H まで向かう H にあるリフトで魔航路の近くまで行けるのビックスもその先で待ってるはずもう日が傾き始めてるねもう行くぞ神羅に泡を吹かせてやるうん、うん ねえか黙って進め下見なければ平気だよ案外ずぶてえなお前ら扉の先が G かこれで開くかな め電力が来てないあそこは電気ついてるぜ制御室か行ってみようあの扉使ってないのかなてかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえこれじゃ点検もできないよね ろうじて生きてっか動くかな電力供給が不足していますダメだなねえこれ電力不足時の対処法だってライトを消せば非常用電力を確保できるのかライトって もしかしてスラムの太陽スラムを照らすライトのことをそう呼んでるのそいつを消せば扉が開くってわけかでも太陽が消えたら困るよね4番街の人たち魔航路をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまうそうだったね戻るぞスラムの太陽のせいで電力不足なのかなさあな 点検をサボってるだけじゃねえか明るいのは便利だけどたくさんの法を消費してるんだねあったこうして見ると大きいねスイッチははしごの上か結構高えな俺が行こう 供給を確認ゲートの再起動を開始しますよっしゃうまくいったなうんありがとうクラウドこれで G までは達成だな あとは魔航路を目印にこの眉奴らの巣穴へようこそって感じがこりゃどこまで腐ってやがんだこのピザはよ こっちも電力不足らしいちょうどいいじゃねえか侵入し放題ってことだろちくせえガスをスラムに垂れ流しやがってガスのとこモンスターが集まってるトンネルの中と一緒だ神羅と魔法のせいってな って信じるのは大変それ絵本のセリフだよねおおマリンが気に入っててよ真似してやると喜ぶんだ人生は終わりのない迷路だぜでしょ <laughs> 私も覚えちゃった 一度確認しない今どの辺だこりゃ私たちの目指すマコーロは H の先ああでもここまでは H につながってる道なかったよねま歩き回ってりゃそのうちあんた一人でやってくれ 他に繋がってそうな場所ってなると壁沿いかダメ元で行ってみない目的地があると気も紛れるしうん悪くない案だあのでけえ扇風機が目印か確かにあれ見て歩けば迷わねえな あれって換気ファンかな吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえやばいもんは全部スラムに垂れ流しようあばよよっしゃ終わりだ騒ぐほどじゃ てあのパイプの上登れるかも伝っていけそうだなマジ 気づいたか誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちもう急いでるんでしょおおついてこいいい風吹いてんな全然よくないよそ見ダメだからおお 切ったね、はあ、寿命縮んだぜあ、はあ、ほんのちょっとだけな2秒だ2秒もう目の前が H 足元気をつけて。 あれが目的のリフトかメインリフトうん確かそう言ってた間違いねえこいつがビックスの言ってたメインリフトだあいつもこの先で待ってるぜ 給が不足していますまたかよライト3つ分必要だなそんなにこの辺りの全部ってことこうなりゃ片っ端だ迷ったらここに戻ってこよう H1 の番号が目印ああこっから一番近いライトっつうとあれだな 暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのですなんだそれスラムの太陽の宣伝文句プレジデントが演説してたけ神羅に照らされる未来なんざお先真っ暗に決まってな余裕だぜ私もいや クッと消しちまうか電力回復パワーオンまずは1つ目残りはあの2つだな侵入者撃退システム 再起動開始撃退システム電力が復旧したか <laughs> それがどうした全部ぶっ壊してマコーロへ向かう かれている暇はないと喜べよライト2つ分不足してるな 不足していますライトを消すのが先だな 供給が不足していますが動かせるんだ おおぴったりじゃねえか次のライトはどっちだこまめに確認しないと分かんなくなっちゃうねバカみてえにでかくて助かるぜ余裕だぜ私もいくよほらあこんなもんよどうしてやっちゃう そんなもんだ これで2つ目かあとはあのライトだけだね終わりが見えてきたなここから下に降りられそうだ崩れねえよな下は4番街スラムかえ興味ある今度案内しよっか少しは心配しろよ動きそうだよ 物が一つありゃ十分だ神羅に作れんのは偽物だけよぐるっと回って戻ってきたみたいえっ、ー、と最後のライトは トで最後ずいぶん回り道しちゃったねここには仲間の目印もないしなジェシーとウェッジがいないのもいてうん2人のことビックスになんて言おうきっと心配するよねライトまでの架け橋

片付いたな涼しい顔しやがってこれで3つ目メインリフト動かせるようになったかな 多分なよし H1 エリアまで戻るぞジェシーの怪我大丈夫かなあいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だそうだねクラウドはウェッジの分お願い ビッグスとの合流場所は魔航路へ続く通路の中だ暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた G くらいまでには着くようにしねえとなメインリフトまで戻ってきたね首を洗って待ってろよ魔航路 ってか ファンの制御装置止まった換気システムメンテナンスモードに移行制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください何してんだおい邪魔くせ終わらせる 行くぞなんだ リフトってこっちだっけ く H1 まで戻ろう蹴散らすぞ邪魔はさせない連携しよう 気合入れてけ頑張るねもっと頑張ろう逃さないいやいや次もこの調子お上から来たか 非常用電力の供給を確認リフトの再起動を開始します再起動完了リフトに搭乗してくださいば <laughs> よ鉄くずめろ よいよマコーロか暗くていいくせ星の命が削られる場所だ、うん、中は魔法の匂いが鼻につくぞ覚悟しとけうん見ろ魔法炉が呼んでるぜ早く来い早く来いってな こんなもんよビックスとのランデブーポイントはこの先だ遅くなったからきっと心配してるね派手に暴れたのに誰も追ってこないねミッドガルは神羅の手の内だ監視はされていただろう づいてたなら言ってよ言ったらやめてたか最初からギリギリの綱渡りだ渡り切るしかねえ力ずくでも <laughs> 得意そうだどうでしょうもうすぐか 緊張してたみたいこればっかりは俺もなれねえ、うん、コウさんてかクラウドジェシーとウェッジはどんな感じだ 犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎおかげでここは静かでなコー路へのルートはささっと確保済みよヘイヘイヘイビーであとの二人はジェシーがね怪我をしちゃってひどいのか口数は減ってね大丈夫だ世話になるな仕事だ4番街へ行き行きに乗って正解だったな 警備は4番に集中してるでもこっちの本命は5番ちょっと複雑だがこの奥はもう魔航路の中だ狭っちい穴ぼこだぜ文句言うなよこっちは補給物資とワイヤーリール調子はこれ以上ねえってくらい上々よみんなのことお願いおうよ の装備だ落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる生きて帰んぞ当然だ